kujiacha. Take that. Mi ni Jom Sevala Bishon mwenye rombaya Guess what? Acha nikupe neno la leo ambalo babu kaniambia niwaambie. Kupendeza pekee haitoshi kwa sababu ya kwenda mjini. Kaa kitaalamu, ngoja nimpigie mwamba tujue leo ni star gani ambaye amehappen kwenye call na star. Yo yo, ni aje mzee wangu? Eh bana, kama kaa. Misheni vipi? Eh bana, nyama sana. Vipi mzee wangu? Good, mimi ni Jom Sevala Bisho mwenye rombaya na hii ni Call na Star ya Ultimate Media. <laughs> Nakubali sana bana. Wa oh, mzee, kuna maswali okay, ya mashabiki zako wanahitaji kujua wewe na msanii wako. Yes. Swala la kwanza ambao mashabiki wameniambia nikuulize, nikasema mimi ah, siwezi kuacha kumuuliza ndugu <laughs> yangu okay, okay, okay. Kwamba kuna skendo zilivuma kwamba wewe ndo ulomfanya platform atoke kwenye ile management yake ya kwanza ili wewe ummanage, kwa maana ya kwamba platform alikuwa ananyonywa. Ni kweli blaza? Uh, kwanza siokijua wasiokijua labda raia tu wenyewe, msanii kama msanii huwa ana maamuzi yake binafsi yeah. Na mimi kipindi uko kwenye management, mimi sikuwa manager yeah, sure. Sawa, mimi nilisimama tu kama brother yeah, kwa sababu ukiacha na kando kumsupport sasa hivi mimi ni brother so nilisimama tu kama brother mi yeah. nilikuwa nampa ushauri lakini hata siku moja sijawahi kumtamkia bana tuka huko na nyonyo kwa sababu kama angekuwa na nyonyo angeshaondoka toka kitambo yeah. inapokuja swala la msanii kusaini kwenye, kwenye management yeah. ina maana ni mtu mwenyewe karidhia shaelewa sure. shakaa chini akaona misingi alioletewa kwa upande wake iko sawa then wameingia makubaliano na wanaanza kufanya kazi yeah. na hata walivyoanza kufanya kazi kazi kwa zinatoka vizuri yeah. na wakaja wakafanya kazi vizuri hata kuondoka kwa platform Dream Kesho waliondoka tu vizuri kwa maelewano kama umeona hata digital zake zote aliachiwa kuanzia YouTube yeah, akaunti sure. zake zote Instagram Boomplay kila kitu yeah. wamemwachia so lilikuwa ni swala makubaliano na walifikia time kuona hapa tulipofikia is okay tunaweza kufanya tena ukaendelea sehemu nyingine yeah. na si tukaangalia upande mwingine lakini swala kusema mimi nilikuwa kama ndo namjaza kiburi <laughs> mzee wangu, hiyo sio kweli baba, hiyo okay. nakupinga mzee wangu yeah. Sawa, na swali lingine, tunaona siku hizi video za platform kuna logo ya Aba kwenye video zake. Je, yeah, yuko chini okay. ya record label ya Aba? Aba is family platform, yuko PMP anafanya kazi yeah. Aba anafanya kazi na PMP, ni PMP yeah. na Aba Music platform ni msanii wa kampuni hizi mbili okay. Kama ukiona yeah. pale kuna kuna na nanili mbili pale, kampuni ni PMP na Aba Music, so Aba is family brother yeah. tulikaa chini tukaongea yeah. sababu msanii lazima anapokuwa na watu awe na watu ambao wanamkuza wana kimawazo na watu ambao wana fikra za uhitaji wa msanii kwamba leo kesho wamwone yuko sehemu nyingine yeah. mimi napambana naye nikiamini akipata na mimi nipata chelewa riski naandikiwa popote pale so aba is brother family tulikaa naye chini tukamweleza nafkozi kwa sababu ameona talent ya dogo akaamua kusapoti yeah sasa hapo hapo naongezea naongezea wananchi walichosema, wananchi waliunganisha dot before mm. aba ajaja, kulikuwa mm. kuna kaskendo kwamba platform mm. anang'ata bebe mama mtu mzima Ruby, lakini inasemekana aba ndo alokuja akawaambia acheni hizo kiki, platform ni msanii mkubwa, ahitaji kutumia kiki. Ni ukweli <laughs> uh, hiyo uh, mi kwa upande wangu sidhani kama ni kweli, kwa sababu hata tunaingia tunaingia makubaliano na Music hatukuwa tunafahamiana naye wakati tunafanya kazi wenyewe yeah. shaelewa wakati tunatoa kazi yetu ya katu i think ni kazi mbili tu zilizotambulisha wakati na ni kazi mbili tu na of course zimeleta ukubwa zimemtambulisha kwa nafasi nyingine yeah. shaelewa yeah, sure. so wakati tupo tupo wenyewe kama wenyewe aba music haikuwepo so ile ilikuwa upande wetu sisi tuliingia makubaliano na aba tukawa tusha move on kwa rubi na maisha mengine alikuwa anaendelea na ni kweli yeah. ni kweli platform alikuwa anang'ata Ruby? <laughs> Ah, kuna msemo mmoja anasema yeah. wanasema yani kusoma ujui hata picha uione za nini, mzee wangu. Yani kuna vitu vingine hata wewe mwenyewe unakasa hii picha hii mbona kama uso vandame au vandame Damme, yani mwenyewe unaona kusoma basi, lakini picha unaona sasa inaeleza kitu gani? Yeah, yale alikuwa ni mahusiano real, mahusiano ambayo alizaa kazi yeah. eh, yakazaa mafanikio yeah. pia kila hatua tunayopiga ni kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu yeye ndo amepanga. Yeah, of course walikuwa na mahusiano. Na ugomvi wao bro, kama bro ulishindwa kuutetea, waendelee mm, iko hivi, mahusiano ni maamuzi ya watu wawili mzee, yani haupaswi kuingilia mahusiano ya mtu hata siku moja, waache wenyewe wachukue maamuzi, kwa sababu mimi nikisema ah, hebu achana naye yule anakuzingua hivi na hivi, leo na kesho tunaona wako pamoja wanaspend sura chapi lako uteweka sura yako? yeah, sure. so swala kama hilo ni swala ambao watakuwa unawaacha wenyewe yeah. wakikoseana wakisameana wakirudiana yani waache yani mahusiano ni mchezo mmoja wa kipumbavu sana kwanza ni utoto yani mahusiano tunajenga maisha ya kitoto kwa sababu watu wanagombana wanaelewana wanagombana wanaelewana so leo nikija nikisema nitie neno kidogo hapo mzee wangu baadaye unaona kabisa watu wako sehemu moja wanaenjoy wako happy we kielele sasa ndo unajiona sasa ah, mi nilikuwa nashauri kitu gani hapa mungu wangu <laughs> so mimi sikuweza, sikuwa na nguvu hiyo. Mimi nilikuwa nasimama kama nafasi yangu, kwa sababu ni mtu ambaye na make sure, yani na make sure kwa upande wangu, namfanya msanii wangu asijione mpweke, yeah. asijione kama mtu ambaye hana backup, watu ambao wanaweza kumpa ushauri. Yani ni mtu ambaye nasimama kwa nafasi yangu, akisha msanii anakuwa okay kimawazo, mbona kiafya yani hiyo ndio nafasi yangu bana. ili una uwezo wa kuliwaza na kulitatua, liwaze. Kama uwezi kulitatua, achana nalo, kwa sababu litakustress yeah, sure. iko hivyo tu yeah. Unasifika sana kwa kusaidia wasanii wengi, ukitoa tu msanii wako okay. Mitaani okay. Watu wanaongea hivyo. Je, msanii akihitaji kufanya kazi na wewe, yani wewe uwe meneja wake, ni sifa mm. gani ambazo msanii anatakiwa awe nazo, na kuna chochote ambacho anatakiwa akupe labda kabla ya kuanza kazi? Okay. Uh, mimi kwa upande wangu mzee, naangalia talent. Yeah. Yani mimi naangalia mtu ambaye ana kipaji, kwa sababu mimi mwenyewe pia before nilikuwa nafanya music Unaelewa? Hata platform ile ilikuwa zao langu. Mimi nilikuwa nafanya music, nakumbuka 2015 nishafanya mpaka Bongo Star Search aliochukua nani Kayumba. Ah. Kipindi hicho platform yeye ananisupport, ananifuata kama mdogo wangu. Unaelewa? Yeah. Mimi nishafanya vitu vingi, so kuna mambo kidogo yaliingiliana, nikaamua kusimama sababu mziki ni kitu ambacho natakiwa uache kazi ufanye kazi. Sasa huwezi kufanya kazi kama una hela, yani mzigo utakuwa ujitafute ukiwa na hela. Sure. Unaelewa? Yeah. So mimi cha kwanza ninachoangalia kwa mtu anapotaka ni msupport, naangalia kwanza kipaji chake na yeye mwenyewe spirit yake yeye mwenyewe, je, ana uhitaji gani katika hiko kitu? Unaweza kusema yeye anataka kusaidiwa, lakini haujui unataka kusaidiwa ni Sure. Yeah. So mimi naangalia vitu vitatu au viwili, kwanza talent yake yeye mwenyewe, pia na spirit yake yeye mwenyewe na focus yake katika mziki wake, ana ubunifu gani. Chelewa, napenda yeah. msanii ambaye ana mawazo Msanii ambaye akikaa anafikiria kazi yake, hiyo ni kazi yeah. Lakini kusema swala la kuja kusema sijui anipeichi anipeichi no, hivyo ni vitu ambavyo mimi kwa upande wangu siviangalii, kwa sababu mimi naangalia katika kile mtu ambacho ameamua kukipigania. Leo akisimama au unajua, na mimi nitakula hapo hiyo sehemu yeah. yeah. mi ndo kitu ambacho naangalia mzee wangu. Tetesi nyingine ambayo inasumbua vichwa vya watu huku mitaani mm. ni kuhusu video ya fol ambayo imemwagika, imesumbua kwenye baadhi ya chat kubwa tanzania na east okay. africa kwa ujumla <laughs> sasa yeah. swala ni dogo ile safari ya platform kwenda sa kwanza ulihusika yeah. yaani kwa maana kwamba ulienda mm. kwenda sa SA. Yeah. Uh, kwanza wasiokijua wasiokijua watu wengi ile video imewachanganya sana. Yeah ile video imeshtua huku home, lakini sehemu fulani secret sana, yani mpaka mtu uje ugundue kwamba imeshtua bongo ile video. Lazima utulize akili yako, yani utulize akili yako kwa makini mkubwa sana. Kwa kumbe mzigo umeishia hapa hapa ule ule mzigo uliishia hapa hapa, kila kitu kilishia hapa hapa, mzee wangu. Watu wanaona na kwa pesa, kwa sababu wakiangalia watu watu wakiangalia location kuanzia editor director alichokifanya mwe ndani maunyama shaona yeah. watu wabaya walokutana sehemu yani ilikuwa kimya sana kwa mtu lazima ukeshe na ufikirie ah hawa watu wanafanya wapi hili tukio? Lazima iwachanganye sana mzee wa <laughs> Kwa hiyo ile eh. safari ya SA ilikuwaje? Safari ya platform kwenda South Africa. Platform ni msanii. Yeah. Msanii lazima afocus zaidi na watu wake katika kazi zake. Sure. Platform tunamkuza kiukubwa, hatumuintendem kama underground. Platform ni msanii mkubwa, wewe mwenyewe unaelewa kabisa, kuanzia kwenye numbers kabisa charts, ngoma zinavyoingia kwenye ma playlist, wewe mwenyewe unaona anavyochafua. So platform ni msanii mkubwa, lazima kuna namna tunamwandalia njia safari yake, kile unayoona ameenda South maybe Canada, wapi platform anajengwa kikubwa kule, alienda kufanya collab na wasanii wakubwa yeah. na inshallah kuanzia mwakani watu watarajia mambo mazuri, kwa sababu tushafanya vitu vikubwa this year, kwa tunamuomba Mungu atuvushe kwenye huu mwaka yeah. tuanze tena mwaka mwingine na vitu vingine yeah. Ile safari ilikuwa ni safari ya kikazi mzee wangu, kama msanii tulimwandalia sehemu ambayo atakuwa kafanya kazi na wenzake, so inshallah Mwenyezi Mungu amebless hilo, lime limechiki na kuanzia Januari tuombe Mungu inshallah mwenye utaona balaa litamwagika sana sana <laughs> na michakato ya platform kufanya tour yake hapa Tanzania lakini nje ya Tanzania ipoje mzee? Maana hatujawahi kuona platform akifanya tour, tushaona tour za wasanii wengi zimefanyika. Okay, sisi kwanza, uh, unajua msanii anapofanya tour ni kwamba anachukua awe na uhakika na kile kitu ambacho anakifanya. Yeah. na sisemei kwamba hivyo kwamba msanii wetu sana uhakika uhakika nao mkubwa tu, lakini lazima muandae mipango. Unaelewa? Eh? Yeah. So tupo kwenye mikakati ya kuandaa mipango na inshallah jambo hilo likishakaa sawa. Yeah. Taona tu tutaanza kwa sababu pia mwakani pia na inshallah kwanza mwezi wa 4 hivi wa 5 kwa sababu anadondosha ile album lake. Balaa. Nafikiri ndio tutabeba muongozo muongozo mzima wa toa yake. Yeah. Balaa na speaking yeah. of Nileweshe ni ngoma ambayo ni ya platform au ni ya aba? Okay. Naomba utuelezee hapo kidogo, maana watu wanabishana sana mitaani. Ngoma hii ngoma mpya, hii video mpya ya platform ambayo imetoka, kama ana perform yeah, yeah. kama na, kama ana perform tu hivi yeah. Uh, hii Nileweshe, si ndio? Yeah, ile ni ngoma platform hii. Okay okay. Hiyo ni ngoma platform. Aba nimeshakwambia hivi family, Aba ana support, ana make sure msanii anakuwa. Kwa hiyo yupo katika familia yani ni familia kabisa. Elewa. Yeah. So ukiona imetoka umetoka ngoma ukaona account umeona ile maybe Aba Music, jua yeah. kabisa yule ni family na anatia nguvu yake. Elewa. Yeah. So ile ni swala la kikazi mzee, ile ngoma si Aba, ngoma ni ya msanii. Aba is family, tunafanya naye kazi brother kabisa yeah. Na msanii akihitaji kuandikiwa na platform anahitaji aandaye mtonyo kama shingapi hivi? Eh, hapo uh, sio ni swala la kikazi, umeelewa eh? Yeah. swala la kikazi. Pia platform bahati moja nzuri au mbaya hajajikita sana katika uandishi kuandikia watu. Yeah. Lakini platform ni mtu ambaye ana support sana sana sana sana platform atumie hela kwenye kumwandikia mtu. Akisha kuona wewe mwenyewe una kipaji na unahitaji wa kitu yeah. anakubless kabisa kabisa. Yeah. Na naomba wewe umalize huu utata. Mm-hmm. Wewe ni manager wa platform lakini pia ni mdau mkubwa wa mziki ambaye unafahamu game wa Bongo Flava. Yes. Naomba utuambie kwa wewe unavyoona na kwa uhalisia ulivyo, nani ni king of mm. new generation, kwa maana kwamba tukimtoa Mariona na, na, na watu wake. Sasa tunazungumzia hii sasa hivi ya sasa hivi ya kina platform Dayo, Ronzo, Lord Music. Wewe kwa unavyoona ni yupi ni king of generation? Yani, yani tukimwacha brother Mario na watu wengine au sio? Yeah. Uh, unataka ujue kwamba platform alishawatangulia kwanza yeah. Dayo Lord alishawatangulia alishafanya vitu vingi sana yeah. Huyo hata wewe mwenyewe ukiangalia hapo tu kwanza, yani wewe mwenyewe kwa picha tu haraka haraka jibu utakuwa kuna nalo nakubali. mtu yoyote. Mzee big big ni mtu ambaye ana skills kubwa sana So platform is king, platform anajua Licha ya kujua platform anaelewa mziki, mziki unahitaji nini. mwenyewe unaona au wewe ngoma zake. sisi kama <laughs> kama mashabiki zake. Sasa. <laughs> Sasa <laughs> iko wazi mzee wangu. Kipengele yeah, ni kipengele cha yes or no. Okay. Wewe ni mlewaji, yani mnywaji pombe na sigara? No. Unapenda wanawake? No. Ushawahi kutongozwa na mwanamke? Uh, yes. Ushawahi kupigana na mdogo wako platform ngumi? No. Okay, mzee wangu, sisi tunashukuru kwa kuhusika kwenye kipindi cha Call na Star tunahitaji okay. utuambie kitu kimoja kwa mashabiki wa platform, utuambie neno lolote, sisi mashabiki wa platform tunaokusikiliza. Bwana yoyo ni bigwa hapa manager wa platform, so um, kikubwa tu sapoteni msanii sapoteni platform, sapoteni generation, kwa sababu mashabiki wa platform ndo mashabiki wa Lord Music, mashabiki wa Lord Music ndo mashabiki wa platform. So all, all, all, all shabiki, sapoteni muziki mzuri, sapoteni new generation vitu vizuri vinakuja yeah, hivyo mzee wangu. Shukrani brother. Haina Baada ya kumsikia meneja wa platform, sasa unaweza ukasema wewe unamhitaji nani kwenye na Star na unahitaji tumuulize nini, una comment hapo chini kwenye clip, lakini pia unaweza ukacomment kwenye Instagram account yangu ama ukacomment kwenye Instagram account ya Ultimate Media, alafu tukaenda sawa. Bonyeza batani nyekundu hapo chini ya kusubscribe, lakini pia usahau kulike, kucomment, kushare kwa watu pia, ili masuala yaende vizuri, tukae kitaalamu, tusijiache ama nini. Unyama ni mwingi, kuna mijomsevala Msevala, Bisho mwenye rombaya mbaya, na hii ni Ultimate Media, burudani kwa wote.